Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. У нас новое интро, новая камера, новый звук и новый манекен. Все, уходи. На фоне всего того, что производится в нашей компании, зачастую теряются очень важные мелкие вещи, и сегодня мы расскажем вам про одну из них. Ремни и утяжки! Зачем вообще нужны ремни и утяжки? Да все очень просто. Утягивать, затягивать, подтягивать. Натягивать. Цели можно перечислять бесконечно. Вы можете утянуть трехдневный подсумок. Закрепить спальник, палатку и прочее походное снаряжение. Вы даже можете закрепить на рюкзак еще один рюкзак. не хватает длины утяжки, вы можете соединить несколько утяжек и получить нужную вам длину. Вам не обязательно что-то притягивать к себе, вы можете притянуть себя. Вы даже можете сделать себе бронежилет, если у вас есть достаточно утяжек. И помните, качественный выбор мелких деталей может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.